саламатсыздар ма оқушылар қайырлы күн баршаларыңызға біздің каналға қош келдіңіз біз сіздермен бүгін өткізгіштерді тізбектей және параллель жалғау тақырыбын қозғайтын боламыз және осы тақырыпқа байланысты есептерді қалай тез оңай шығаруға болатын жолдарын көрсететін боламыз бұл да болса өзіміздің каналымызда сұраған сұрақтарға байланысты сұранысқа байланысты алдағы уақытта біз сіздерге әр тақырыпқа байланысты осындай есептер шығаратын боламыз әрине біздің каналға тіркеліп осы бір видеоны көргеннен кейін өз лайкыңызды білдіріп комментарий ретінде пікір қалдыруыңызды сұраймыз ол да болса біздің дамуымызға септігін тигізеді жақсы олай болса біз бастаймыз алдымен біз сіздермен осы бір ә, тақырыпқа байланысты түсіндірме теорияларға тоқталатын боламыз бірінші тізбектей жалғау жалпы өткізгіштерді екі әдіспен жалғаймыз біріншісі тізбектей екіншісі параллель тізбектей дегеніміз қарайтын болсаңыздар мынау бізде ток көзі болып табылады ток жүрді иә оң жақтан сол жаққа қарай жүретінін білеміз келді бірінші кедергіміз r бір r екі r үш иә жалпы тізбектей жалғанды бір біріне түзу бағытта сол кезде тізбектей жалғаған кезде біздің жалпы кедергімізді табу үшін біз не істейді екенбіз барлық кедергіні қосамыз N деп қоямыз жалпы кедергі табу үшін ал жалпы кернеуді табу үшін иә біз айтқан болатынбыз осыған дейін кернеу тізбекке әрқашан параллель демек олай болса әрқайсысында жеке жеке кернеу бар демек жалпы кернеу тапқан кезде мына бір формуланы қолданамыз ал енді барлығы тізбектей болғандықтан иә ол кезде ток күшіміз қалай болып тұр міне барлығында бірдей бірінен кейін екінші өтеді екіден кейін үшке өтеді деген сияқты түсіндіре алдық қой мысалы ә, осыған бір мысал келтіретін болсақ мынау шырша шамындағы лампаларды мысал келтірсек болады кейбір лампаларымыз біреуі күйсе қалғандары жанбайды неге өйткені тізбектей жалғанған деп қарастыруға болады ал енді екінші жағдаят бізде өткізгіштерді параллель жалғау яғни параллель жалғау дегеніміз бұл қараңыздар ток көзінен ток шықты ғой иә міне шықты мына а және б нүктесінен а нүктесіне келген кезде екі бағытты бөлінді ток күші бір ток күші екі деген сөз демек екі бағытқа бөлінді әрқайсысында кернеулері бар әрқайсысында өзіне тән ток күшлері бар демек ол кезде біздің кедергіміз аз болады параллель болса яғни ә, жалпы кедергі тапқан кезде бір бөлінген r бір қосу бір бөлінген r екі қосу бір бөлінген r n деп қояйық ары қарай ал ток күшіміз әрқайсысында әртүрлі бола алады э, ол кезде жалпы ток күшін тапқан кезде барлығын қосады екенбіз мына жерде қосу i n деп қояйын неге өйткені ары қарай жалғаса береді ал кернеу барлығында бірдей себебі ә, кернеу әрқашан тізбекке параллель жалғанады сол себепті біз кернеуді анықтаған кезде мына бір аралықтан осылай анықтаймыз нәтижесінде жалпы кернеу табуға болады олай болса есепке көшеміз бірінші есеп тізбектің барлық бөлігіндегі кедергі екі омға тең болса біздің жалпы кедергіміз неге тең демек қараңыздар мына жерде екі ом мына жерде тоже екі ом мына жерде тоже екі ом жалпы кедергін табу үшін r жалпын табу үшін біз не істейміз бірінші мына жағдаят r бір мен r екі бір біріне қалай жалғанған қараңыздар ток келді екіге бөлінді бір екі бөлінді демек бұл параллель жалғанып тұр ғой бір біріне сол себепті біз параллель жалғаған кезде жалпы кедергіні табу үшін жалпы тең бір бөлінген r бір қосу бір бөлінген r екі дейміз демек бір бөлінген r біріміз неге тең екіге тең ә, қосамыз бір бөлінген екі ортақ бөлгіш біз екіден береміз жоғарыда екі жалпы ә, неге тең болады бірге тең бұл деген сөз r жалпымыз тең болады екен бір он екінші жағдаят мынау р үшіміз енді мынадан шыққан бір кедергіміз мына кедергіге қалай жалғанған тізбектей жалғанып тұр иә келіп жалғанды тізбектей жалған демек Р жалпы тең болады Р бір мен екі қосылған р үш деп аламыз нәтижесінде бір мен екіден бір шықты қосамыз екімізді екі бұл үш так міне қараңыздар иә түсінікті деп ойлаймын ары қарай кеттік келесі есебіміз схема бойынша жалпы кедергіні табамыз қараңыздар бізде топ қай жақтан келді мына нүктеден келді ә, осы жерден келді екіге бөлінді иә демек мына жерге келіп қайтадан бір жақтан ә, қосылып кетті бұл нені біз ә, мынандай бір оңай шығару үшін біз уәжсіз болсақ болады бірінші кедергіміз мынау екінші кедергіміз иә и астында бөлінді ғой жазамыз демек былай жүр деген сөз мына беттен кірді мына беттен шықты енді қараңыздар мына екеуі бір біріне қалай болып тұр тізбектей демек мына екеуі бір біріне тізбек себебі ток мына беттен шығып тұр деген сөз барып айналып шығып кетті иә ал r үшке r3 параллель мынау r1 r2 ә, жалпы r1 мен 2-ні табатын болсақ тізбек те жалғанса біз не істейміз r1 қосылған r2 аламыз бұл кезде біз 1 мен 2 6 қосылған 3 бұл 9-ға тең иә 10 ал енді бұл r3-ке параллель жалғанған демек 1 бөлінген r жалпын табатын болсақ бір бөлінген r бір мен екі қосу бір бөлінген r үш деп аламыз бір бөлінген тоғыз қосамыз бір бөлінген үш ары қарай жалғастырамыз қараңыздар тең ортақ бөлгіш тоғыздан береміз иә ол деген сөз мына бетке үштен тиеді нәтижесінде төрт ә, біз бір бөлінген r жалпы тең бір төрт бөлінген тоғыз ал r жалпын табатын болсақ пропорция жасаймыз иә сол кезде r жалпы тең болады тоғыз бөлінген төрт он деп қоямыз түсіндік па міне бұл жауап шығар ары қарай кеттік келесі есеп тізбектің барлық бөлігі үшін кедергі r жалпы кедергі нешеге тең болады яғни барлық бөлігінде мына жерде r-ге тең мынау да r бірге тең мынау да r тең мынау да ток қараңыздар мына беттен кірді екіге бөлінді иә сөйтіп айналып мына бетке келіп қосылды да қайтадан шығып кетті демек мына жерге екіге бөлінді ма r э, біріміз r екіміз r э, үшіміз және r төртіміз яғни мына үшеуі бір біріне қалай болып тұр бір жүйе тізбектей болып тұр тізбектей ал бұдан шыққаны r екіге параллель жалғанып тұр иә сол үшін біз не істейміз r жалпын табамыз ол деген сөз r 1 r 3 r 4 иә осылар тізбекте жалғанған демек барлығын қосатын болсақ 3 r ға тең өйткені жалпы кедергіміз біз r ға тең болып тұр иә барлығын кедергісі тең ал енді осы ә, кедергіміз екінші кедергі қалай тізбекте емес параллель жалғанып тұр ол деген сөз бір бөлінген r жалпы тең болады бір бөлінген r бір үш төрт қосылған бір бөлінген r екіге демек бір бөлінген үш қосамыз үш r то есть қосамыз бір бөлінген r ға тең бұл деген сөз ортақ бөлгіш біз үш рден беретін болсақ мына бетке үштен тиеді демек төрт болады яғни бір бөлінген r жалпымыз тең болады екен 4 бөлінген 3 делады ал r жалпыны табатын болсам 3r бөлінген 4-ке тең болады екен бұл бізде жалпы кедергі ары қарай кеттік келесі жалпы кедерге анықта сібек бөлігіндегі кедерге 2 ом барлығында 2 ом барлығында 2 омға тең демек біз қалай істейміз енді қараңыздар бұл жерде ә, барлығын есептеу үшін мына бір үшеуі бір біріне қандай топ келді екіге бөлінді иә параллель анықтап алайық ал мына екеуі бір біріне неге өйткені екіге бөлінді ғой параллель ал шыққаны r үшпен пен мынаған тізбектейді демек қараңыздар r 1 бөлінген r жалпын табу үшін бірінші жағдайда 1 бөлінген r1 қосу 1 бөлінген r2. Үйткені параллель жалғанды, иә? 1 бөлінген 2 қосу 1 бөлінген 2. Ортақ бөлгіш 2-ден 2. Демек, 1 бөлінген r жалпы ол 2 бөлінген 2-ге тең. Яғни r жалпымыз 1 омға тең болып тұр ғой. Яғни мына жерден 1 ом шықты жазып қойдық енді мына үшеуін анықтаймыз ол кезде дәл солай бір бөлінген r жалпы тең болады бір бөлінген r төрт r төрт қосамыз бір бөлінген r бес қосамыз бір бөлінген мынау үшіншісі бізде r алты енді қараңыздар ортақ бөлгіш біз неден береміз барлығында екіден береміз өйткені екі ғой барлығын кедергісі тең ал жоғарғы үш болады сол кезде бір бөлінген r жалпы тең болады үш бөлінген екі ал r жалпымыз екі бөлінген үшке тең бұл екінші жағдай яғни мына жерден шыққан ответ екі бөлінген үш омға тең болды иә yeah. ал енді бұл р үшке тізбек ал мынау да р үшке тізбек жалпы кедергіні табатын болсақ тізбектей болса r бір мен екі қосылған Р үш қосылған r төрт бес алты иә енді қараңыздар бір мен екіден бізде бір ом шықты бір қосамыз r үшіміз неге тең екіге тең қосамыз r төрт бес алтыдан шықты міне қараңыздар төрт бес алтыдан бізде екі бөлінген үш шықты демек ортақ бөлгіш үштен береміз мына бетке үштен береміз мына бетке үштен береміз иә сол кезде біз мына жерде қараңыздар үш алты тоғыз тоғызға екіні қоссақ он бір демек он бір бөлінген үш онға келесі есеп қараңыздар бізде келесі есебіміз с нүктесінен д нүктесіне тізбек бөлігінен жалпы кедергіні табу керек яғни мына аралықтағы жалпы кедерге ток кірді мына бетке үшке бөлінді ток келіп не істеді бір нүктеден қайтадан шығып кетті демек мына бір сызбаны бүйтіп сызсақ бола ма бір екі иә номс біреу ә, астында тағы екеу иә қараңыздар демек түйістік екеуін түйістірдік ары қарай мынау бізде р үш р бір р бес ал мынауымыз бізде р төрт р екеуі бір біріне қандай тізбек екеуі бір біріне тізбек шыққаны мынау r беске параллель демек тізбек дейді табатын болсақ r жалпы тапқан кезде r үш қосу r бір бұл деген сөз үшті қосамыз беске сегіз болды келесі мынаны табайық r жалпын табамыз екінші жағдай r төрт қосу r екі r төртіміз 6-ға r екіміз 3-ге. 6 қосу 3. Бұл Ал r 5-ке барлығы мына жерге r 5 деп алайық. Ол неге тең? Мейлі 2-10 болсын. Иә, мен берілмеген өзбіз өз бізге. Сол кезде қараңыздар, жалпы кедергін табу үшін енді 3. Мынадан шықты 9 10. Мынаяқтан 8 10 ал үшіншісі ол бізде екі ол үшеуі бір біріне қандай параллель болып тұр иә сол үшін бір бөлінген сегіз қосу бір бөлінген тоғыз қосу бір бөлінген екі деп аламыз енді осы жерде біз барлығына бөлінетін санды табуымыз керек сегізге де бөлінетін тоғызға да бөлінетін екіге де бөлінеді енді ә, егер таппаған жағдайда біз не істейміз жай ғана ең үлкен санын аламыз иә мысалы сегізді тоғызға көбейтеміз оны тағы екі көбейтетін болсақ жүз қырық төрт бола ма иә жүз қырық төрт болады енді жүз қырық төртті сіз бөлесіз екіге сол кезде ә, мына бетке жетпіс екіден түседі иә дұрыс па ал оны бөлесіз тоғызға яғни жүз қырық төртті бөлесіз тоғызға тоғызға сол кезде он алтыдан шығады ал жүз қырық төртті бөлесіз сегізге сегізге сол кезде он сегіз шығады енді он сегізге қосамыз он алтыны қосамыз жетпіс екі яғни жүз алты шықты демек э бір бөлінген р жалпы тең жүз алты бөлінген жүз қырық төрт ал р жалпыны табатын болсам жүз қырық төрт бөлінген жүз алты он яғни біздің жалпы келеміз осыған ары қарай кеттік келесі есеп қараңыздар бізде ток а нүктесінен кірді б нүктесінен шықты иә бұл бір күрделі сияқты көрінеді бірақ қатты күрделі емес біз бұндай есепті қалай шығарамыз ток келді ғой мына жерге келген кезде үшке бөлінді ма келді екіге бөлінді демек үшке бөлінсе бірінші болып мына екеуі қандай болып тұр тізбекте ғой демек r жалпыны тауып аламыз ол неге тең 10 қосу 2 бұл екі 10 ал бұл r неге ә, r 9-ға деп алайық осыған шыққан бүйтіп аламыз бүйтіп алайық иә шыққаны демек ол оған не болып тұр параллель болып тұр иә 1 бөлінген r жалпы тең 1 бөлінген 12 қосу бір бөлінген 6 ортақ бөлгіш 12-ден береміз мына бетке 2-ден түседі демек жоғарыда 3 ал r жалпы десек 12-ні бөлеміз 3-ке сол кезде 4 омға шықты яғни мына жерден 4 ом 4 ом мына бір r7-ге тізбектей жалғанған иә демек r жалпы тең төрт қосылған сегіз неге тең он екі ом ал бұл ә, мынау тізбекті жалғадық қой енді осы ә, мына бір кедергіге параллель жалғанған бір бөлінген r тең бір бөлінген 12 мына алған мәнді сразу жазып кетеміз бір бөлінген мынаның кедергісі алтыға тең демек алты ортақ бұлсуы 12-ден, мынау бетке 2 де, 3. Сол кезде R жалпы 12-ге бөлеміз. Төңкерледі ғой жалпы келерді тапқан кесе. Сол кезде 4 10. Мына 4 10 шықты мына жерден. 4 10 мына 5-ке қандай бол жалған тұр? Кизбектей. Демек R жалпы 4 10 қосамыз 4 10. Ол бізге 8 10 бұл шыққаны мына р төртке қалай жалғанып тұр мына жерде қараңыздар екіге бөлініп тұр ғой демек параллель ары қарай кеттік бір бөлінген r тең жалпы деп қояйық бір бөлінген сегіз қосу мынау r төртіміз бір бөлінген сегіз сол кезде ортақ болып сегізден мына бетке екі ал r жалпымыз келіп шығады екен сол кезде сегізді екіге бөлсек төрт ом мына жерден уже мына екеуінен төрт ом шықты иә бұл р үшке қалай жалғанған тізбектей жалғанған демек р жалпы тең төрт қосу төрт ол бізге сегіз омды береді ал бұл төртімізден шыққаны мынаған р екіге қалай жалғанып тұр екеуі параллель кетті ғой екі бағытта демек 1 бөлінген R тең 1 бөлінген жаңағы 8 қосамыз 1 бөлінген науда r 2 8. Демек, ортақ бөлгіш 8-ден 2. Ал R жалпымыз тең болады екен 8-2 өзек 4-10. Ал мана аралықтан не шықты? 4-10 ә, шықты ғой. 4-10 ал осы неміз r бірге қалай жалғанған міне тізбекте жалғанған иә уже демек r жалпы 6 қосылған 4 тең 10 10 яғни біздің жалпы кедергіміз 10 ом шықты жалпы кейде тізбектен r э, жалпы тең 10 көрдіңіздер ма яғни біз арттан кестік артынан бастап келеміз да мына екеуін шығарып алдық одан кейін мынаған параллель шыққаны r жетіге тізбек одан шыққаны r алтыға параллель r алтымыз r беске тізбек r бесіміз r төртке параллель r төртіміз r үшке тізбек r үшіміз r екіге параллель r екіміз r бірге тізбек болды жалпы кедергіміз онға келесі есеп қараңыздар қызық есептердің бірі а нүктесінен ток жүреді б нүктесіне келеді ары қарай былай жүреді деген сөз э, біз бағана осыған байланыстырып шығардық иә мына екі процесс бір біріне қалай тізбекте жалғанған мына екі процесіміз бір біріне тізбектей шыққаны үшеуі бір біріне параллель өздеріңіз бір шығарып көрсеңіздер болады енді жаңағы есептерге қарап бұл сіздерге қалдырайық және комментар ретінде қалдырыңыздар пікірлеріңізді келесі электр плитасының яғни модулі LX э, 570 иә құжатындағы сипаттамалар бойынша тәуліктік энергия шығынын табыңыз дейді энергия шығынын табу үшін біз не істейміз э, кернеу берілген және не берілген ә, э, ток күші берілген тәуліктік деген сөз бір тәулікте неше сағат бар бір тәулікте 24 сағат бар энергия шығыны деген сөз біз не істейміз бірінші болып қуаттың формасын жазамыз а бөлінген т осы жерден аны табатын болсақ қуат көбейту уақыт ал енді қуат дегеніміз неге тең қуатымыз тең кернеу көбейту ток күші деген формамыз бар иә нәтижесінде кернеу көбейту ток күші көбейту уақыт деген форма келіп шықты кернеуіміз 220 ток күшіміз милли ампер оны амперге келтіретін болсақ нөл бүтін оннан бір көбейтеміз уақыт э, жиырма төрт сағат болып тұр демек 24 сағатта неше секунд бар деген сөз 24 сағатта 24 сағат дегеніміз 86400 секунд 86400 секундқа тең демек біз қараңыздар бұны көбейтеміз 86400-ді көбейтеміз нөл бүтін оннан бірге тең оны көбейтеміз екі жүз жиырмаға сол кезде бізде шығады екен он тоғыз мың нөл нөл сегіз жүз болды иә жұмыс атқарса шығын дейтін болсақ біз бұны қараңыздар бір киловатт сағатымыз үш те алты оннан алты жолға тең болып тұр ғой бұны біз киловатт сағатқа түрлендіретін болсақ мыңға бөлеміз сол кезде бір екі үш өте ма мың тоғыз жүз де сегіз кило ә, ватт секунд болып тұр ал біз бұны киловатт сағатқа келтіру үшін мыңға бөлеміз және мынау сексен алты мың төрт жүз деген неше жиырма төрт сағат болып тұр ғой сол үшін сексен алты мың төрт жүзді біз сағатқа айналдырған кезде екі жүз жиырманы көбейтеміз нөл бүтін оннан бірге оны көбейтеміз жиырма төртке сол кезде бес жүз жиырма сегіз жиырма сегіз кило ват иә сағат то есть киловатт емес тек қана ватт сағат шығады бұл ватт сағат киловатт сағатқа келтіру керек дұрыс па киловатт сағатқа келтіретін болсақ біз не істейміз осы 528-ді бөлеміз мыңға сол кезде нөл бүтін бес жүз жиырма сегіз киловатт сағатқа тең болады екен жақсы ә, келесі так келесі бізде ә, осымен аяқтаймыз алдағы уақытта әр тақырып қосай есептер шығару жолдарын көрсететін боламыз біздің каналға тіркеліп достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз сонымен қатар бізде арнайы каналдарымыз бар инстаграм парақшамыз WhatsApp парақшамыз YouTube және Facebook сонымен қатар телеграм каналымызда Мумин харун деп аталады және TikTok каналымызда Мумин харун деп аталады осы каналдарға тіркелуге кеңес береміз сіздер үшін пайдалы болған мәліметтерді таба аласыздар жақсы келесі есептер шығарып үйренейік сабағында жолыққанша good luck guys